келгиле сүзүү күчү эмнеден келип чыкканын билели суунун басым күчү сууга чөмүлгөн шарга таасир этет суюктуктун басымы анын мамычасынан бийиктигинен көз каранды болгондуктан ро два астынан келген суунун басымы ро бирден жогору болгон басымдан чоң бул басымдардын айырмасынан улам сүзүүчү күч пайда болот шардын үстүнкү бетине таасир этүүчү ф бир күчү ылдыйга ал эми анын астыңкы бетине таасир этүүчү f2 басым күчү жогору карай багытталган f2 f1ден чоң болгондуктан бул эки күчтүн натыйжасы сүзгүч күчтөр жогору карай багытталат